Buti na lang dumating ka Ang tagal kong nagabang mo di ay dininig Buti na lang sa'yo napunta Iba ka sa lahat, sa sa'yong makakataik Di ako mahilig mga ako Pero ang iwanan ka ay malabo Kung gawin Mula ngayon wala nang darating Na iba kasi ikaw lang Ang pinangarap pag wala ng unang beses kang makita Na Di ko din alam na ganito di ay dininig Buti na lang sa'yo napunta Iba kasi lahat, sa'yong makakadaig Grabe yung mga pinagdaan mo sa past Ngayon ay titiyakin ko na ako ang last mo Di ka napapalitan, alam ko Na madami diyang iba, eh ano naman Matagal kong nagabang ko di ay dininig Buti na lang sa'yo napunta Iba ka sa lahat, sa'yong makakadaig Buti na lang tumating ka Ang tagal kong nagabang ko ay dininig dumating Thank you.